Hello everyone. Welcome back to our channel! Today we're here in my home province, Pangasinan and tutulungan natin si JT ngayon sa kanyang photoshoot project and we're also having a quick getaway dito sa isang resort which is known as the Maple Ridge Resort. So tara na! Guys, susubukan natin yung slides nila na dadalawa lang naman at maiksi. Pero ewan ko ba't, ba't nakakatakot siya? <laughs> Kasi sobrang layo nung babagsakan mo. Pero Hi everyone! Natatapos lang namin mag-swim ni JT and ah, sobrang init and at the same time enjoying siya dahil kasama namin ang family namin dito sa... Sobrang outing ba to? Or sobrang simple lang kasi nagkaayayaan lang kami sa family and also uh, gusto sana namin i-check kung maganda ba tong lugar na to or bigyan ng rating or something but then I think sobrang dami pang improvements na ginagawa. So it's really unfair for it to be uh, to be given a review na hindi pa naman buo. So I think we'll we'll just come back here next time para lang makita ko anong improvements niya and maybe by then mapwede na namin siyang i-review. Sulitin naman natin yung view dito sa resort. Kasama namin si Vanna May. Come here, uh, Vanna ah. May. <laughs> si Vanna May. Our model for today. mag-ano lang tayo, photoshoot for my project. So yeah, there you go. Let's start! guys, we're back in Manila and na-edit na, na lahat ni JT ang mga photos and at the same time, napili niya na rin yung mga photos na feeling niya ay karapat dapat isabot sa mga sa prof, sa prof niya, yes. So we're here right now in Tim Hortons Cubao. Nasa labas kami, so medyo maingay. Papakita niya lang sa akin ngayon kung okay ba yung mga shots niya. At the same time, medyo i-assess din in how he did the photos. Meron akong 5 pictures na napili uh, yun yung pinaka gusto ko sa sobrang dami kong nakuhang picture <laughs> so for the first photo yung original picture nito meron siyang bakal na nakausli dun sa paa niya. So, inedit ko yung bakal na yon, tinanggal ko siya. Tapos meron kami nakalimutan dalhin habang nag-shoot na na-realize ko na hindi ko siya dala yung speedlight light. Napaka-importante niya kahit na maliwanag, kung hindi ka gumamit ng speedlight, nakikita nyo yung minsan madilim yung uh, subject nyo, pero yung background mas maliwanag kaysa doon sa subject nyo. Kaya mas maganda kung gagamit kayo ng speedlight, kahit umaga pa yan. Walang shadow. Dala namin yes. yung reflector during that time, so that's the reason why this turned out good. Okay, so I think that's it. Uh, let's go to the next Ganda. Very 1.8. uh, ah, naka 1.8 ako dito. Napaka-sharp. I think ito rin yung video na nakuhanan ko. Ito yung time na kumukuha si JD ng picture habang ginagawa niyang frame yung flower na kung saan malapit si Baname, Meron din siyang hawak na branch na kung saan ginamit niya rin na frame kaya may effect na parang, parang blurry effect sa ang pinakasekreto lang at pampaligtas ng photo mo ay yung mataas na aperture. Mataas na aperture. Feature number 2. 3. Ooh. So again, I think ako ah, personal opinion ko, I think wala kang choice dito sa time na to kasi sobrang weird nung background eh. Nung, nung time din na ina-assist ko si JT, um, medyo iniisip ko rin kung paano niya kung model or ah, si Vaname kasi hindi lang talaga good to the eye yung background. So, pinaka the best na talagang gagawin niya ay to uh, use yung mataas na aperture. So, let's go to the fourth picture. Huh? Favorite ko to eh. Eh, syempre pinili mo yung limang yan eh, di ba? So, lahat favorite mo. <laughs> Kasi tinan mo, smile niya ang ganda oh. Pati yung pagkakaupo niya. Very natural. Mm. Although, in my personal opinion, I think if I would have to do something about this photo, siguro i-edit out ko yung, or i-edit ko yung sky and turn it into blue kasi yun ang mas maganda sa mata. I don't know, hindi, sa lahat ng photos na nakita ko sa apat, ito yung pinaka <laughs> hindi ko gusto. Okay. Favorite ko yan. <laughs> Tinan nyo kasi, you know, yung hangin, maganda yung pagkakaano ng hangin sa hair niya. Medyo mahangin tong oras na to. Yeah, but... Let's go to the fifth and last picture. Favorite ko to eh. Lahat naman <laughs> favorite mo. Ewan sa'yo. <laughs> okay, I like this photo. So I think that's a good thing about having a great, a good model or an experienced model. Or although I would have to say that Vaname is not really an experienced model but she knows how to understand and follow or uh, follow instructions. Out of the five photos, I think ang pinaka gusto ko ay yung number one ah. at yung number five. Although mas fan kasi ako ng wide shot. Ako pipiliin kung anong picture yung pinaka gusto ko. Uh, sa totoo lang, pipiliin ko yung number 1 and number... Eh, sabi mo kanina lahat gusto mo. 2, 3, 4, 5 good to go and uh, let's hope na magustuhan ng <laughs> professor Sir. mo yung <laughs> professor mo yung ay ah, itong pictures na to and um, good luck to you so actually marami na napuntahan tong video na to from Pangasinan to Manila so we hope that you enjoyed this video and also kung uh, meron kayo nagustuhan doon sa 1 to 5 pictures just comment down below kung ano yung pinaka gusto nyo para malaman din namin ni JT kung ano pa yung dapat nyong i-improve take note para ma-improve ko rin yung photography skills ko. Also would like to say thank you very much Vaname for helping us. Uh, sobrang laki ng tulong mo. So mag-thank you ka rin. Thank you, Vina. But <laughs> also like to say hi to Ashley Eusebio. Oh, thank you very much for watching and supporting our videos and good luck to your endeavors too. So there you go guys. Thank you for watching. See you Bye. next time.